السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب اليوم ويانا طريقة شراء أي شيء في المزرعة السعيدة بدون خصم أي شيء وطريقة تكراره أي شيء يعني ويانا الكود السحري شباب أول شي نجي نفعل البريك نحرك أي شيء المزرعة خلصنا انتظروا تفاعل برنامج سالي المزرعة اكسكيوت هذا الجواب نبدأ نشتري الشيء اللي نريده راح نشتري مثلا هذا الحصان كابوس أو أشتري مثلا آه، هاي الشجرة شباب لاحظ الدنانير تقل شباب نجي ساعدة الزراعة مثلا اشتري تفسير هذا شيء شيء شباب طبعا حيوانات خلينا نشوف حيوان المعدات نشتري معدات عندنا هذا هم نشتري 12 دينار شباب مثل ما تلاحظون دنانير صار صفر عندي بعد ما نشتري شباب نحط قطعة أرض واحدة نرجع على برنامج تشابز نضغط execute بدون بدون ما آه، نشيل آه، آه، ال break. نضغط execute نرجع على edit request اي ام اف نرجع على كيو يو سويتها ونروح على اخر ملف هذا اخر ملف نجعل كلمة موتد نعملها string هي string إذا مو string سويها ونجي ونجع هاي الكلمة نشيلها كلها نضغط نضع هاي الكلمة هذا الكود السحري الجديد اللي مستعمل بالثغرة آه، نفعل نعرف بريك بس للتأكد شباب آه، ما دام عندنا انه السهم جوا هسه عاد انه الطريقة مضمونة اذا فوق شباب ضغطوا أبورد شباب نلاحظ كما تشوفون مثلث أصفر وش وال لم تحفظ المزرعة الآن نعطيه ريفرش ونلاحظ النتيجة شباب هاي الطريقة تقدر تكرر بيها تكرار طبعا بالملايين تصير عندك وزيد المستوى وكل شيء يا شباب استغلوها شباب مثل ما تلاحظون عندي عندي الح... آه صارت هاي ثلاثة وخمسين رجع نفسها دنانير واللي اشتريناها كتبتها بالمزرعة شباب كان هذا رسمه ونعود لكم ان شاء الله دروس جديدة تحياتي لكم شباب إلى اللقاء